Salut! Astăzi este despre a evalua. În dicționar este a determina, a stabili prețul corect, valoarea. Uh, am observat că atunci când evaluăm un dezastru, uh, vin pompierii, să zicem, la un incendiu și evaluează pagubele. Uh, e foarte tare, dar nu evaluăm și stările de fericire și de bucurie și situațiile împlinite, situațiile în care suntem fericiți. Joseph Edison, autor, spune așa, elementele esențiale ale fericirii, ceva de făcut, ceva de iubit, ceva de sperat. nu e așa că e frumoasă această evaluare? Ceau!